Nia Bannister ydw i, dwi'n gweithio i Ticana, Gwasanaeth Adferiaid Iechyd Meddwl, Cyngor Caerdydd. We work with people with mental health issues across the capital city. We give them hope that things can change and we believe in individuals that anything is possible for them we adapted during the pandemic because we were really worried about people's mental health. So we delivered food and medication to vulnerable individuals. Also, we carried out doorstep checks. And also, if it was necessary, we referred on to specialist services to prevent suicide and self-harm. I believe what makes Nia so special is that she believes in everybody and she really sees what their potential is and what they can do in their recovery journey. She has shown great empathy, compassion, empowerment in, in, the role that she does as our manager and courage throughout the pandemic in how she's adapted our services at Tikana. She's, you know, she's paved the way. Nes i ddewis y swydd yma am bod nes i gael y nwyn i fyny merch i wnidog a gwelais sut oedd dad mor ffyddlon i'r gymuned a sut oedd o yn gwahaniaeth i bywydau bobl.